Terrorangst. Nach dem Attentat auf dem Weihnachtsmärz Berlin sind letzte Nacht in Istanbul bei einem Anschlag mindestens 39 Menschen gestorben. Kein Wunder ist darum auch in der Schweiz Terrorgefahr das grosse Thema in der Sicherheitspolitik. Der Luzerner Ständerat Damian Müller will darum, dass Ausschaffungen einfacher werden. Vor einer Woche hat er einen Vorstoss angekündigt. Heute hat er uns erzählt, was er ganz konkret fordert. Also ich fordere jetzt einerseits mal vom Bundesrat, dass er in einem Bericht in klar Stellung nimmt, wie man das ganze Ausschaffungsprozedere verbessern will, auf der einen Seite und auf der anderen Seite müssen wir uns klar bewusst sein, dass die 18 Monate, wenn die verstrichen sind, die terroristischen veranlagten Leute wieder auf freien Fuß gesetzt werden, dass man ihnen sagt, sie sollen jetzt auf eine eigene Verantwortung zurück in ihr Heimatland zurückkehren und das passiert faktisch effektiv nicht. Der gleiche Vorstoß hat auch der Luzerner Kantonsrat Jim Volanin eingereicht. Er will von der Luzerner Regierung wissen, was sie gegen potenzielle Terroristen unternimmt. Wir haben das Gefühl, dass eigentlich alles in Ordnung ist und die Bevölkerung fühlt sich eigentlich sicher. Aber in Tat und Wahrheit, wenn man äh, unter der Oberfläche kratzen, stellt man fest, dass es doch hier äh, rund 10 potenzielle Gefährder hat, also potenzielle Terroristen, die auf freiem Fuß rumlaufen und zwar nur darum, weil die Gesetzgebung äh, entsprechend Last und die Ausschaffung entsprechend Last gehandhabt wird. Kantonal sicherer sein, dafür das Gesetz national anpassen. Für mich ist eine unmissverständliche Maßnahme die sogenannte Präventionshaft. Das bedeutet, dass Gefährder, die auch im Kanton Luzern frei umeinander laufen, definitiv in der Präventionshaft verweilen können dass sie nicht aus den Zellen rauskommen, bis sie ausgeschafft sind. Potenzielle Terroristen nicht mehr auf freiem Fuß lassen oder gerade effektiver ausschaffen. Das ist eines der Ziele von Damian Müller für 2017.